giving ni kitu ameanza leo. Kwa hivyo mi naomba tu watu wasisumbuke kusema wanapeana. Yeye atapeana, atapeana, atapeana, atapeana hata mpaka kuwa nayo. Lakini Biblia inasema kwamba ile mkono ambayo inapeana ndio inafanya nini? Eh? Siri ya kupokea ni kufanya nini? Siri ya kupokea ni kufanya nini? Kwa hivyo naomba watu wa Makueni na mimi nashukuru Mungu kwa viongozi ambayo amewapatia Mheshimiwa Mbaluku, Mheshimiwa Mteti, Mheshimiwa Adeline, waheshimiwa wote. Mrengo ni UDA. Mimi namjua deputy president ako na roho ya Wakenya katika roho yake, na najua Mungu atakapomjalia atafanya mambo mengi sana, maana yeye ni mtu ambaye anajinyima ili mtu mwingine aweze kupata. Nani mwingine tunataka? Tunataka mtu kura. Wangapi wataenda huko nyumbani kuambia wenzao? watu wachache tutafadhali.